saluton cae bonvenon al via... al mia unua ne vera lezione nur en conduco al curso o mi vola sclarighi chi mi tenza spari in citivo curso chi el che vi pova selecti la titolo esta filosofio kai historio de informatico Estas cultura eh, curso ne tecnica che mi jam diris kai covers multa diversa argumento e musa de essa pardon multa diversa temo de granda tempo vere longa tempo fakte de abaco al Zuckerberg tio estas la titolo de la lerno libro compreneble char dio estas a zocio ne tio significa cio se si volas Cai tio si abaco estas proximume 3 miliaroi antau Cristo Kai Zuckerberg estas la fondinto de Facebooko, en iaro 2004. Esas Facebook en 2004. Credo suffice longa, compreneble, oni devas electi, oni povas clarigi cion, kai mia plano hodio esas giuste doni al vi la plano de la curso char mi sequos la tempo linio la unua lezione morgau estos pri la vaca kai la lasta leziono se ni successus fini la programon esos pri Facebook. So, che kai danko in che mi devas diri, un nuovo all'Universitato de Nanchino, che u gentile invitis mi, professor Otsui, kai uh, eh, mi devas anche odanki alla organizzatori della Iaro de Alan Turing Ciao ci tiu Iaro estas la centa da preveno della naschigio di Alan Turing, la patro del moderno informatico, per chi io mi multe parole. Ok, anche mi chatas memoria di maestro che ho forpasso da stiare, non mi dice Gaetano Aurelio Lanzarone. Do, mi vidu, do, no, clarigos kio signifas la du ci ĉosi eh, vortoj de la titolo filosofio kaj informadiko. Ĉar tio gravas che ni io mette consenta con la signifo de tio vorto che ja mm, estas multo molto per discutenta che ni vidos che un gi signifas poste comenzos uh, la vera historia parto Quando ne ha passato un tempo in nun della fino chiesa space buco kraj čitije 3 milijara 1 300 je sa Slovakom. la UNU abarco della curso ijaste abarco gis la jaro ni mil sescent nullul che questa sia jaro della morte di Giordano Bruno che questa spensuro grave in Europa E, effettive tio ne estas vere la unua parto estas la parto nulo in iu sense mi clarigas mm -hmm. parto nulo kial cia ci tie ne oni ne vere povas paroli pri informatico sed pri historio sed oni povas paroli pri pra historio pri informatico Carminotis che giuste contraste alla moderna historia ni povas compreni chio vere shangigis e la moderna epoca. Post ciaro, mi alvenas la parto 1 dove mi ci che è più simple mi metta la numero la cifra in e qui ho la la origino aus GTA, Homoi, Kiel, Leibniz che recte en la fondamento de informatico. Tio ordinare, almeno en mia esperto, chiam oni studas basam cursum de filosofio, oni ne priatentas tion. Cai tiu, tiu cursoi estas por uh, studentoi de aliai facoi vol informatico. Inverse, chiam oni studas informatico, ordinare studas informatico tecnica in parto kai do mi klopodas un wiki ti mi afero por pli bone komprenigi al homo e ki al mia venis al tiu grava parto de nia non tempo mondo che o esas informa en ki o informa gravan, gravan parto cune ne? i homoi ci tien Charles Babbage. Kai anko Manny Shelley. Mi pardon petas alla studentino e sed estas man multa da virino en citio historio sed ne ne culpas mi tamen kiam mi havas unu mi substregas la rolon kai tiu caso est uh, Mary Shelley estis la ehm um, verkistino inventis la la mito de Frankenstein che tiu est ege grava anca por informatico chi al citiu ia chiar citiu iaro grava matematicisto uno la plei grava matematicisto del mondo David Hilbert germano lancis programon por eh, esplor programon por la matematiko della nuova nova la dudeca jarcento. Cai, pro tiu programo, che flank risulto, tutte ne neattendita risulto, oni obtenis la fondamenta teoria dell'informatico. informatiko. Kiam? En 1900 36. Ci tiu periodo quam estas multe eh, pli malonga o lantavai, estas ege grava. Pro tio tiu tempo linione ne havas justan eh, ratio. Se tio estas ne volas habi la celo estas che vi komprenas kio kazas kia kaj ju pli oni alvenas proksime al la nuno des pli oni devas preni propran lenson kaj rigardi pli grande kaj pli proksime pri la detaloj kelkfoje en kelkaj monatoj ĉi tie ŝanĝiĝis aferoj Do, nun, kio okazis ĉi per che grava in homo Giuseppe Peano a Alberto Narasse Propodis Propodis uh, trovi fundamento certan fundamento di matematico se tio tutte disfalis pro la mai de citiu miro che io non mi già gödel pardon che io sense ruinigis la fest la festa de citiu programma kai post li la parte de informatico tutte ne attendite, mi ti substrekiti eh, ontsar. Li uh, estis pripensata matematican problemo, ne tecnologia. Alan Turing, giusto? En citiu grava jaro, trovis la aron da nombroi cium vi povas calculi, teorie, en certa maniero. Tio estas la computica baso de niai machino. Se ci tio el coro, ci afero in existus. Se, comprenite, ne uh, sufficias nur teorio, cio ne, oni anco devas construi la fisica in parto. Kai por tio esas alia homo vere grava che estas John von Neumann che o adoptita usonano se in in Hungario io va bis eh vere interesse andi io io metto dos do io ne havas la fundamento. gis la jaro 1600. En la jaro 1600 nascigas la nova scienza, la esplorato della natura per matematica e rimedoi, cae poste cio prestigias, gis la jaro 1900, exacte più ci jaro, matematico changigas, propodas fondi cion, sur logico, per exemple. Ca et in programma dispalas, ca et in tuta inattentita resuta, mi havas la calculeblenso por construi concutino. Nun, signalas la modernan periodum, tio sense la propria historio de informatico. Sed tio esas suffice complexa, cae ni besonas subpartigi tio. Al in case ne estas facile comprendi la historio men. Cae pro tio ni povas diri che ni havas citie, mi shangas la maniera di scrivi tie por comprendi che sta sub parto ci tie è sta sta tua un periodo che am ogni consideris comput machine in chi è la armiloi Kai fakte, citiui armiloi helpis al Britujo <coughs> kai Usono venki la batalo un contra la Japanujo kai Germanujo ti tempe kai li vidos kia denove, nove un kerna figuro citie estas Alan Turing partner 6 giuste unu iaro post la fino della la mon mirito ni habas la unuan modernam computilo io nomigis eniac e cin computilo estis construita per termovalvoi. Kai oni consideras la tecnologia la fisica apparataro por construi la um, ehm, computilo en kiel uh, disting distinguigo por la generazione de computilo kai do ni havas la unua generazio. mi notu che mi usas la volta un computilo non por la moderna è io anche questo grave Antau 1946 Ni havas, ni povas clarigi tion per alie vortoi, faras antaŭe calcul maŝinoj en la partempoj poste per la meccanismo differenzo inter calculi cae computi. Estas uh, multae, multae voto in cio mi devo sen conduci, pro tio en la libro cio mi estas scribanta, vercanta citie, in parte, cae vi havas tiun flareton cio mi toni vi, estas anca o glosaro, ie la fino. Cae tra la libro, vi povas vidi cae cae sagetoi, Parita citi, tio sarita anta vorto, tio signifas che tio vorto vi povas trovi en la glossaro, por facedigi la ferro. Cai alian rimedon tio mi electis, estas en medi cium bi bibliografieron en uh, fine in otto. Ali case vi estas uh, super, uh, super cio alvenas al vi, cai vi povas legi nenion. Giuste pro tio, por facedigi la legato. Por la homo que volo segui uh, eh, mi donos uh, tion morgau, kai uh, eh, tio estas uh, um, grava uh, kun porti char mi uh, al figuro e por uh, por clarigi kai kai na um, kernan kernan concepto do bone mi reveno alla tempo linio mi è stato citi è alla prima generazione di computinoi più generazione di computinoi nell'astis molto effettive char le chiaro i poste and me now in the inventis la transistoro Et puis là, ce sera droit à Gnaz. Mais qu'on peut dire là. da il, oni est transistoré, et le malmouto d'ailleurs, successis construit etain, vers etain transistoré, kai integrita in alla lia che ho mi diras integrita i circuito kai la tio significa la grande uh, affero che dum la nuova generazione di computilo e cupijas uh, eh, chambro e molto più grande al gtu la tua generazione havas vi havas la uh, eh, arbaro un apparataro de della computilo estas granda pli malpli tie ĉi tie kiel ŝranko kaj tio estas ege grava ĝuste por tio eltrovo teknika rimedo che tio estas giuste du jaro in poste effettive per per perché con da tempo non un tempo ci tio i generazioni essa uno sulla lia oni dume construis ambao ambao uh, ambao tipoi. i charoni ancora ne si exacte chi construi pardon inter la dua ca la tria generazio ti es la integrita integrita e Cai poste fin fine ni alvenas eniaro 1971 alla kvara generazione per microprocessori tia oni comenzis construi computilo che può stare sulla tavola pro tio la nomo desto computers e la angla che è in speranto tavolo computilo per esempio ca i ciu computilo non è per la quale che mi zio ciu è sta demando gestire regardo io mette i non istio da Mia cero estas doni al vi mapon, etan mapon, por compreni kio mi volas far. Ĉu ĉio klaras? Yes. Ĉu la personal computer, kie estas la personal computer? Poste. Mi ancora... Yes. Ah, mi ancora ne parolas pri tio, ĝuste. Eh, tio estas bona demando. Mi faris la demando nun, ĉar mi ne havas plus patson, che mi devas la tuton, per i post fare CT un pezzo oh, <laughs> per la, la per, uh, eh, persona computila essere CT oh, ah, nella mesa se <laughs> adesso scuola demando la mia demando Giune, buone Doni, può fare in pausa d'acqua tie, antau la pauso, ni nun volas vidi per uh, lenso tiun periodo. Cai do mi prenas tiun periodo, cai grandigas la linium, ci me. Mi lancen sep dec uno, aliros tie. Do, en tiu ci iaro eliris la unua moderna computino, cio estis de Texas Instrument, kai ili perdis occaso char ili povis esti vere uh, ci tiu entrepreno povis igi vere grava tamen ili ne comprendis kion ili faris kai alie non comprendis exemple uno estis Federico Fagini li estas italo sed li loĝas en usono de kiam decoi ca in neniu presca un neniu conosce in Italia. Imago che eh, last year la presidente de Usono eh, Barack Obama doni sali speciala un premio pro tio ca in neniu attenti se la Italia giornale esempio <laughs> Kai Alia grave entrepreno estas Intel che non farigis monopola pri la kerno, la coro della computilo. Se tiu tempe estis multe più confusa la la mm, la afero. Poste Ciò estas Franzo e Citier. Che uno, yes. Ciò vissis che la unua vendita computilo moderna estis Franza, ne un Mm nomigis en la 1973 nomigis Mikral Estes la unua Mikral Ču vi antau audis tiu nomo? Yes Kai Mikral Yes, yes, as lo Mo, i, zo, ro, a, lo Kai uh, la budgeto por fare una uh, eh, computilo estis multe granda, ca la mercato ne estis preta, ca la entrepreno tutte falis, por tio. <laughs> Sed, oni povas diri che vera estis la nuoi. Ca in sama iaro, mi havas grava filmo, film, mi parolas anche pri pli amusai afferoi, che foge, che non vedi a Westworld en quiu oni havas Yul Brynner kiel la qui non oni diras uh, um, materisco yes cowboy che oni diras in esperanto che va va che risto io sin tamen vi ci va bravo io sa uff, roboto, con shine roboto in CTU, uh, eh, in CTU filmo, che i per computilo changes la mieno. Che tio è la nuova filmo con eh, uh, in chi con i usuis computila grafico. Au computa grafico. Chi mi substrecas tio? char citiu estas cultura uh, curso kai la computila grafico shangi skinato un ue kinato estis nur nigra blanca kai muta poste la unua ue revoluzio estis la sono la dua revoluzio estis la coloro kai la tria revoluzio estis computa grafico Cioè, post computa post la enigo de computa grafico cio changigis en uh, la cai de tiu iaro computiloi eniris la um, imageblo de la popoloi char oni uh, comprenis uh, che computilo povas esti usata nel nur che armiloi e che la tua mond um, e la tua mondilito au kiel stranga e afero por uh, e che anco por a anco por fare bella e afero por fare arto ca pro tio tio esta grava. fate jus poste in la sense de la lia fimo estis uh, um, stelle mito e qui ogni havas grandan parton da computica grafico e pro tiu filmo ogni aldonis oscaron por speciale effetto e che tiu estis la comenzo la comenzo de io che vere shangigis che vere changis da kinarto sed En citiu iago, io est asturum puncto, char occasis ancau alieae afferoi, inter la alieae, vi vola substrechi, la unuae mlemna construitai computinoi. construita computilo de chiu, de kiwi, homoi. De radiamatoroi, ili accettis la computilo ancora une preta, cae oni devas construi, fisiche construi, cae la, la gioio estis construi tiu. Cae tiui homoi nomijas paculoi. La angla hackers. Hackers que hay tiam esa es la unue, unue. Tui poste, de 1977, tempo XII oni comensis construire exemple C'un periodo esist eh, nomata, conata, chier Heima computarum oni havis computilo e specifiche por vidludi. Exemple Atari 2600, Commodore 64, kai aliai. Kai grande generazio ec ec conis computilo e tiam char un foie la computilo e nira sta hemon. Char estis tiel grande e tiel grande hier in Malpli kai malmulte costai oni um, ehm, connectas in al televido kai giuste pro tio uh, ehm, computilo e un foie uh, esta sparto de cinta gavino e lanto in principe kai mia esta uno de più generazio effettive cioè chi a mia g7 mi ricevi la speciale andonazzo intelligent television in television kiu estis unu el el tiu el tiu komputilo sed kiu okazis okazis ke estis granda falo de la merkato estis granda falo de la merkato kaj la posta jaro min al cent kop de kvar estas grandega turno punto ĉar la mondo dividigia se du partoi. Ibo mo eniras la arenon, kai naskijas pozo ibo mo modelo, la persona complicita. Ali flanke, Apple, kiu havis, fatis tion, tion periodon, de 1976 set gis 1900 ode quad changis propran uh, uh, voion al mercato kai ne plu productis apple computers apply computeroi sed macintosh por multa iaroi ci tiui duo al mondo e ne povas paroli uno con alia se oni havas lo sieron per macintosh esas multe mal facile uh, eh, tion al ibo mo computilo cae inverse por multe e homo e ne vidis la mondo antao ci tiui arro la informatica mondo mi, mi, mi celas Shainas tutte nature che computilo in epovas comprenigi uno la lia, sed ni vidos, dum la curso, che tio ne est astuta natura, sed tute mal natura. Fakte, la lasta haculo, iu homo kiu laboris en la sep deca iaroi, dum kiu homoi la haculoi donis la softvaron unu la lian, kai cio estas libera disponibla, estis ege mal contenta, ca in la sama iaro lancis proiecton, tiu homo nomigas Richard Stallman, usonano, ca in la proiecto nomigias proiecto GNU, per chi unipa rosa. de quie on venas la libera software li esplicite volis faligi la entreprenoi porque homoi usantoi de computilo povas de nove libere circuladi circuladigi propran informoi. Li duon successis, ni vidos cia maniere detale. Yes, vi forgesis gravam punto citie, citie, <coughs> pardonu, mi pardon petas, en 1982 tutte sende pende, oni povas diri che nascigis interreto. Per protocollo tozzo po tipo io è stata la codolingua estas uh, um, tiu stranga nomo kiu multaj informatikoj uzas strangajn nomojn se vi povos malciprigi tiu estas kodo lingvo kiu permesas uh, al komputiloj komprenigi unu la alian sendepende de aliaj detaloj eh, sendepende de la distanco kaj limigos tiaj ne kiel sed kial la kialo mi vidas cari poste en minam sed nale uno nascigis in uxo estis parta relativo della nu proietto quio changis de nove la cardoi de la ludo, la ludo reguloi, char oni povis vidi che effettive la revo de Richard Stallman abis el blezzo per interreto e per libera sopparo più funziigas la computitoi, cae en la sama iaro, en la sama iaro, nascigas ancao tototot, io esploristo che io nomi Tim Berners-Lee è il cerno che io estas uh, esplor eh, esplor loco in uh, eh, Genevo, Svislando io un hazard effettive... Linux so. yes lo i no u co so o tutte hazarde che mi diris uh, trovis manieron uh, comunichigi per interreto ne nur questo se anche alie dossiero unue bildoi se poste anche o musico un uh, film un ni nun faras do nella Samaria, liaro 1901 en now the 3 on elcoveries elcoveries on inventis effettive on inventis da un nuovo crosilo la programo por traserci da letto e tiu crosilo nomigis mosaico sama nomo della della lasta eh, lasta tempa tut verba radio. Reta radio. Mosaico, tio esas la prosito. Non esas aliei prosito, e sed tio esas grave. Ciar de nove shangigis, io, en la, la vivo de, de la homo. Fate, kiam oni usa tush telefono, il iPhone, i fono, kai oni crosas la reto, oni usas crosilon, oni eble ne consias per tio, sed usas idon le mosaico. Do, mi prescao alvenas al miei tempoi, sed, en iaro du mil, uh, estis granda um, timo pro la disparo de informatico, pro la disparo de la comunico inter computiloi, che oni uh, eh, digis uh, eh, um, ehm, Yadira pro cio en la antaue tempo oni simple uh, signas la, la datoi per alata du ciferoi. Oni ne pripensis pri la ostontezo. Cai pro tio, tiu iaro, du min, egalas al min au centiu nul. tio povas esi granda problema in magu banco. In magu la sistemo della banco, vici ne? Tio disparas, ci disparas se tio ne ocasis, bon chance. Tamen, io falo ocasis, la falo de Nasdaq borso. En quiu multa entrepreno e eh, qui entrepreno che ho nomigis più eh, tempe punto som entrepreno eh? havis granda in problema. Vi devas um, imagi che de 1993 gis 2000 nur se piavi la mercato, la economia frenesigis per interretto. Tutte frenesigis. Oni imagis che oni povas transformi la tutta l'economia della, della mondo per tio. Se posti chiaro oni devas esti io mette più le Cai homo in clopodis repensi la retto in adier manierum cae prudio cio lasta periodo oni nomas texagio du puncto nullo giuste por ni ferit della de la unua parto, dode tio ci oni povas retronomi la unuan parto de 1991 gis 2000 texajo 1.1 tio la momento della grande naiva entusiasmo kai poste pli realizza kai io vere changigas kio changigas homoi usantoi i just pli gravai i just pli kernai kai ili povas pli facile usi interrete in rimedio in chia ni speratiso e bonezia si fatte exemple di Wikipedia uh, Wikipedia estas chia disfloris in memoria se exacte la, la, la datum se la disfloris estas post en citiu periodo exemple Cari, in citiu periodo Google IG grava de nome ci più periodo cari la lia o a Amazon cari manca la, re, la renesanzo de Apple de Apple mi scrivo a sangue char con gli nel prossimo do E poi in questa manura più del periodo, che una schizia del citio periodo della Heima Computilo, computato, che ho successo e Però la vignezza di Steve Jobs, che è un parolos, che è morto in Slastiare, o passo in Slastiare. Cioè, io ho scambiato con Facebook, cioè, Facebook è estas unu uh, unu el la nova entrepreno de alia generazio de Hakuro. Nova generazio de Hakuro. Y estas uh, eh, suficiente una Prescao tui post la universitato li havis tiun ideon, au eble dum la universitato, cae li fondis la interpenon, cae li farigis eh, ricca, riccia, cae imagu che la usantoi de Facebook estas pli mal ehm, pli um, milionoi da homo, o pli o la enlogiante Europo mio Quasa un azio, do, vere, non devas diri iom pri tio. Ĉu ne? Kaj tio estas la la bildo. Ĉu vi havas demandojn aŭ si volemo en pri tiu periodo? Rigardu iom ete. Ĉu vi eh, havas iun interesan? Eron, per informativo, che vi ne sia esatto chi iometi yes yes yes no è sta scrittivo e do um, che è iometi complica di mano se mi fa il microfono sa di la intereso pri uh, ah, ne mova ne mova e che ah, ah, imitas mesto e ai ho ho mo na de mesto e ho ho come si just exacte de ciaro mi non sen nau de no ci tiu ciaro e sta sta dalla tieno nova parte fa intendere in mezzo de ti uni parola estas articolo fac articolo de brooks tiu eh, estas eh, eh, quasi manifesto por por nova arte farita intelligentezo kiu havas interesa titolo la titolo estas elefanto i ne shakludas cha mhm. la la mm, la titolo volas referenzi alla la fatto che per molto tempo l'artefarita intelligentezzo uh, eh, emis nur imiti la mensa capablo super cio shakuta effettive perché ogni parola su multe c'è effettive la shakutato uh, eh, influis molto la, in forma di con edge della platea ĉu ne estis eh, Johano Neumann, kiu fakte ŝak lud cele konstruis la unuan? Kiu? Eh, Neumann. Yes, yes. Hungaro. Yes, yes. Uh, Neumann faris tion en la uh, Mi, mi credas, yes. Por ŝak ludi. Yes, faris. for Neumann, kai anca Alan Turing faris tio tutem per papero, mhm. algoritmo per papero, kai anka o chenon Shannon set anka o antaue estis Norbert Wiener la fondinto de cibernetico che faris io mhm. kai ancora antaue estis tiu non non anta historio pre la turco che ludas, sa um, che la turco estas yes mi paro sopra tiu effettive cha sha sha ludado havas ludas graman ron kai mi ne memoras nun la iaron eh, in kiu la ibo mo computilo gainis contra eh, eh, Kasparov Tio esis granda shocka momento char Kasparov tiu iare estis ancora la championo, monta championo de shakudado ca generale estas considerata la play granda shakudisto de la tuta periodo de shakudo in tuta mondo Kai ni anca o pri parolos tiu Do, bona ti mando, dai un conto. Avvenuto a tempo. Facebook, post, avvenuto a tempo. <laughs> Do, eh, eh, ogni devono decidi chi è in pari, cioè, eh? Chi è in pari? Chi ha fermi la porta del tempo limo? Mi, mi credo che Dio è stato... Uh, eh, Facebook è stato un uomo di molti affari simili. Twittero è assimila a Facebook o Kaya lì è eh, nun o non imiti Zuckerberg l'ha fondito por ingi eh, tu i post l'ha studiato e che Rigi è mannuto da monato e che io è stato mi credo se vi è stato io una informatica istro se è stato kaj cioè, mi ne volas cedi la invitaĵoj ali kaze ni ne havas nur unu monato sed unu jaro kaj ne estas tiel interessa sed la ideo li estas vere fondinto de io ĉar antaŭ li neniu pensis rilati al la usantoj de komputiloj tiumaniere Per esempio lì usas molto la emozio. Li portis la emozio in la homo en la rete. antaue nenio successis fare tion, porti le emozioi de homo e la reto mi ne sias se mi respondis via demandi yes bon. yes here we can us pre the contemporary computino kai uh, iphone no tune estas aria if eh, uh, direct of free yes he will be for a purpose for for the ego um io esta vere changeo granda changeo kai prima che la vasta periodo posso dire io to be effettive la interessa però la mi estas che um, mm, oni ne consideras io e afero in sed ili estas. Ili estas tiu tuŝ komputiloj, eh, tiu tuŝ pardon, tuŝ telefonoj, estas komputilo. Sed ĉar eh, estis granda problemo eh, en la mm, naŭdekaj jaroj, eh, la problemo por la merkato estis eh, tie. Ciu, ne ciui homoi, ciu havas la monon por aceti computiloi, volas aceti computilo. Male exempla, automobilo di marchio. Tio uh, estas concepto de saturado de mercato. Uh, comprenebbe tio studio esas nur por usono, sed povas valori in generale, la umi, almeno idee. Por la mercato de um, por la saturado del mercato automobilo e estas pli mal pli nau dec procente de la homo e qui povas a chi uh, accetti automobilon accettas por computilo estis 6 dec procente Ti sis terure cune char computilo estis jam tre utila mal multe costa sed homo et timas ha computilo estis complica mine estas technicisto mine volas tion mi machatas tion tiu Da vita ferro ne, ne, ne placas al mi, li, li ne comprenas mi. Homoi, condutis tie. E, e, tiu iaro estis uh, uno e la plei uh, vidatai filmeto en la en la interreto esis de homo kiu tute acre un matelo, per matelo, rompis con putilo tio ne, ne estis hazarde la mi kaj giuste, oni devis transformi con putilo por esti pli amikermani e do tiu estas vere grave efektive estis vere ŝanĝo kaj estas ŝanĝo de la lasta jaro jes a alia bona demando ĉu alia Nu bone, ni havas ancora tempo, ne bone, ne bone. Do, kio estas? Fakte mi havas. Yes, fakte. Ĉar Comence oni usis por tecnicae ca scienzae celoi do eh, la astronomio ca idea. Yes. Ca ciam gi eniris la educado, in facte. Ciu, oh. ah, estas iu li, ciu tio rimarkeblas? Por la industria au, au, minestias, ciu militistoi usis, kai poste oni usis cia rimedon, eh, tecnica rimedon, por la educado, instruado, ca lernado yes estas mi fordiĉas kaj proponas al vi ĉar tio estas ankaŭ mi mem memoras uh, en Hungario en la uh, eh, kiam fine de la sepdeca iaro en nia granda urbo ducent mila estis unu sola computilo eh, kai oni observis la stelo kai tiel yes. kai estis pli granda ol la class chambro kai eh, post kelkaj jaroj fakte mi jam havis personan komputilon ene de kelkaj jaroj yes nur la, ba la base in momento ancora un pardon, un e la mia anzi qua c'è cari dun la non mi dito è sti sfomo vane barbush io la ima la ideon che computilio pos helpi al homo e per ora ora educada in sé ies es la unua. Che li laboris con Claude Shannon. Studento de ambau estis Douglas Engelbart, io en la quindecae inventis, exemple, la musa? La unua musa. Cio la musa? Cio estis plicrua, la musa o la capo? <laughs> e esper <laughs> in forma di che è non so kai alia studento è Alan Kay e antaue estis uh, ne, nella sama sama coro lick assertis, asertis unua foie che ne homo devas iras al computilo e sed computilo e al homo kai pro tio oni devas studi alia maniero por relativi unu kun alia alia o la clavaro kai la codo limbo kai la program limbo alia o la faca kai de tiu homo venas la ideo de la fenestroi mm -hmm cae pro tio muso cae fenestroi. Muso cae fenestroi. Per tio esas era seste cae. Cae studento de Engelbart, era sette cae, realigis la tuto, in un vidas Alan Cain, Non è una cosa che non è una cosa lui non è una cosa che è play in homoi, vera che li eh, li studi eh, ce Montessori che li volis sporti la metodo Montessori in informatico concrete che li uh, eh, uh, play this program che o estas facile lernebla nebla dei fanoi che tio estis smoto Et qui presque au chiui programme lingue qui on usa ni usa sin un est idoi. Exemple. Java. Java. Au so plus plus. Au ali ai. Tio ne grava, si esas detalo. Se tio esas vere grava. Kai mi volas sanka su streki che la unua granda proietto per grande grandi di casa grand scale è exacte en 1900 set de uno en ciluio Salvador Allende volis in forma di che costruì democrazia. Chio iu ciu loco publica devas havi sen paga al al iu reto ne, ne vere inter reto se iu reto Cai do lerneio um, ehm, mine sias officeio posteio oni povas tu iscribi vidi messaggio in cotto e tiu proiecto numigis cyber scene cyber deriva de cibernético. Que la nuna el café o i versen. Que dio esta sacina dio. Mi devo ride, e ci un viao, char poste ci ho shangigis, e ci dio un finoscetto. Se ci tiu può essere considerata la nuova io povas esti fix and se di se di volas cioè citie, tie on i generale educato por por la tutta por la tutta sozio do anche por vostonato per elettronica e rimedo e che sempre io io di propodi spari tio eh esse grandiose effettive che di idee e esse si chiamano in vano a va con estis homo kiu laboris per la prezidanteco de de Usono tiu tempo ah, por prezidanto Roosevelt se mi memoras bone bone ali demandoj si volemo e ma mi povas provi pri pri pri ĉio ĉi efektive kaj mi pretigos la la la materialon kaj mi pensas che la materialo estos pli longa o la tempo che ni havos, cae do, mi, mi tre volonte, uh, crom la fixa i punto e por uh, orientigi en la mapo de la historia e la tempo linio, ni pos profundigi uno, profundigi en uno au alia aspecto lau mia a placio della, della classo. Mi esperas che tio estas vivante classo do se oni pli interesiĝas al li io spektoj mi povas povas doni mi aspekton kaj mi ankono mi scio Horrible. Yes, mi pensas ke ni povas halti ĉi tie kaj dankon al ĉiuj.